Oke okay guys, selamat datang kembali di channel YouTube Sidan TV. Kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana membuat domain Prinom secara gratis dengan syarat sudah memiliki akun Prinom. Oke, okay, yang pertama aplikasi yang kalian butuhkan adalah Turbo VPN. Ini bisa kalian ikuti menggunakan HP karena di sini saya menggunakan emulator di ini di laptop nah kalian pilih servernya terlebih dahulu oke loading nah kalian pilih servernya itu Amerika Serikat dan di sini saya memilihnya itu server Josh bebas ini servernya kalian ingin pilih server manapun saya memilihnya server Sanjos kemudian yang kedua kalian harus siapkan Brave Nah sini saya buka langsung Brave nya dan nanti kita tunggu dulu terlebih dahulu sabar okay. loading Oke, okay, sebentar ya guys, ya, loading. nah nanti kalian sini klik klik tab privat baru nah kalian di sini ketikkan rinom oh, oke okay, ngelag kalau menggunakan emulator ini ngelag emang begini jadi kalian yang menggunakan HP tinggal ikuti saja caranya kita ketikkan saja free freenom ini kita sudah ketikkan green dan downloading VPN itu nge-lag guys jadi kita harus bersabar kita sabar nunggu loadingnya terlebih dahulu ini oke kita cari nama domainnya misalkan ini seperti ini nih ya guys viral media ya, ya, ya. nah kita cek ketersediaan domainnya terlebih dahulu nah nanti di sini ada akan tersedia akan terpilih dan kita langsung klik pemeriksaan Oke, nah ada kan nah, nanti kita langsung klik continue periodenya tiga bulan saja ini free dan kita langsung saja hmm, klik have to login kita login salah lagi oke ini udah login kita kembali lagi ke halaman freenom.com nah, jika misalkan berhasil domainnya akan terpilih seperti tadi misalkan viral dan buka ikut persediaan Oke ini tersedia nama domainnya namun kita tidak pilih di keranjang sudah ada tuh oke kita langsung masuk ke pemeriksaan di sini kalian harus bersabar ini karena nge-lag kalau menggunakan VPN tersebut aku nah, kemudian langsung klik continue I have nah kalau tulisannya reset recycle sama suatu if kayak gini berarti ini orderannya berhasil coba kita klik share nah, sudah berhasil seperti itu kita lihat domainnya Oke, okay, sini domainnya sudah tersedia dan kita akan setting ke yang namanya Cloudflare oke okay. Oke, kita langsung saja masuk ke cloud Cloudflare. Eh, kita kita tambahkan domain tersebut ke dalam quote pair Oke, kita login terlebih dahulu di cloudflare nya oke login jabar kita login login tapi sebelum ke itunya kita bikin terlebih dahulu ya kita login terlebih dahulu saja nanti baru kita ke sudah login nanti kita baru masuk pembuatan C panelnya Ntar kita login terlebih dahulu. Nah, oke okay, di sini sudah login statusnya kita daftarkan dulu di cpanelnya supaya bisa aktif langsung domainnya kita daftar di WHO terlebih dahulu Oke, sabar loading. Oke bagi kalian yang ingin membeli cPanel atau WHM ataupun akun Freemium atau domain Freemium yang sudah terintegrasi kalian bisa langsung cek link yang ada di description ataupun link yang ada di pinned komen nah nanti kalian bisa langsung beli di link itu aja nanti saya menyediakan hosting nah nanti kalian klik hosting nah nanti kalian bisa pilih di situ WHM juga saya menyedi menyediakan WHM nanti kalian bisa cek saja di link tersebut nah ini nama domainnya kalian isi dengan nama domain yang tadi kalian daftar nanti ada otomatis oke kita menggunakan package yang ekstra yang super aja yang super oke kita create wait sebentar sebentar kita buat dulu oke jaringannya terlalu ngelag Oke, ini akunnya sudah dibuat. Kemudian kita langsung konfigurasikan saja dengan dengan cara kita masuk ke ke cpanelnya terlebih dahulu media fire DM ataupun ke panel bisa langsung kontak-kontak nomor di bawah eh, kontak-kontaknya lewat website di bawah nah nanti kalian bisa langsung saja hubungi yang ada di layanan masing tersebut itu adalah ini nih kita kasih tahu ini nanti kalian akan tampilan seperti ini nah, kalian langsung saja hubungi bisa order now dan nah, nanti kalian langsung di sini pilih paket yang kalian inginkan konten web fishing misalkan pengen panel dan nah, nanti di sini akan saya akan tambahkan premium satu domain premium berapa harganya kalian bisa langsung saja klik bisa menggunakan pembayaran dana OVO Shopify dengan aja GoPay BRI, BNI, BSI, Jago, QR Scan, dan lainnya. Oke, tadi kita masuk ke topik pembahasan lagi. Tadi udah login ke C panelnya. Kalian kopikan chart IP addressnya, kemudian kalian balik lagi ke Cloudflare-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu di sini. Oke, kita tambahkan nama domainnya nah ini nih domainnya nih kita kopikan saja nih nah ini domainnya nah kita kopikan pasukan di sini domain oke tunggu sebentar nah di sini misalkan udah kalian add langsung get started yang free saja menggunakan yang free nah ini nanti dan keynet nanti kita tambahkan bentar kelihatan tidak oke tidak kelihatan oke sini kalian tambahkan share IP addressnya oke kita tambahkan lagi nah yang udah di copy shared IP addressnya kalian pastikan di sini add a record nah ini tipenya benar tipe A nah nanti kita di sini isinya dengan add saja add dan nanti ini auto media file kosan.tk nah nanti yang shared IP addressnya kalian pastikan di sini nah, kalian langsung saja klik save Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah kita langsung saja klik continue. Nah, di sini sudah kita langsung masuk ke bagian namanya ke bagian prenomnya. Kita cek ke prenomnya terlebih dahulu. kita langsung ke manage to main kita klik manage to main ke manage to main kita langsung ke bagian manage to eh, manage Freedom DNS manage Freedom DNS kemudian kalian bisa eh ini sudah ini bukan manage Freedom DNS maaf manage tool dan name server name servernya kalian ganti ke yang use custom nah ini name server yang pertama kalian tadi copy dari cloud DNS kemudian kita balik lagi ke cloud DNS nya ke cloud player nya kita kembali lagi ke cloud player nah kita kopikan lagi yang keduanya kita perhatikan yang keduanya ini susunannya harus cepat ya untuk anime server 1 ya anime server 1 bukan 2 ya 2 nah ini misalkan udah kayak gini langsung ceng name server oke okay, ceng successful nah kalian langsung saja balik ke yang awal nah ini ke cloudflare nya lagi dan langsung klik donate name server dan ini configuration recommendation ini kita konfigurasi saja terlebih dahulu yang https auto infinite cuman nanti saja oke ini kalian bisa cek secara bertahap atau setiap 24 jam sekali kalian bisa cek nah nanti akan misalkan ini kan belum terintegrasi itu masih seperti ini itu masih merah kalian klik SSL atau TLS terlebih dahulu apakah sudah sukses di channelnya run auto SSL tuh di sini baru belum masuk belum di ACC jadi kita run auto SSL terlebih dahulu dan ini bertahap saja kalian klik review setting lagi kemudian view recommendation nah ini kita apply kita update kita go to overview page dan kita langsung cek main server ini dicek out oke kita harus ngeceknya secara bertahap Oke di sini masih ya masih merah nih masih nggak secure jadi kita misalkan cek di sini masih merah dulu di sini oke masih merah di sini juga dan nanti di sininya nih misalkan ada sudah disetujui nanti di sini akan ada email dari Cloud nya jadi kalian tunggu saja nanti kayak seperti ini has been add to status aktif kayak gitu pokoknya kalian tunggu saja oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol like comment dan subscribe kalau kalian pengen komen tanyakan saja tanyakan nanti dia jawab satu persatu nah untuk kalian yang ingin membeli cepanel, bisa langsung hubungi nomor di bawah atau cek saja di jet hosting nanti linknya ada di description nanti kalian langsung saja bisa order di sini kemudian untuk domainnya nanti saya akan tambahkan domainnya harganya berapa untuk yang ingin beli wajib skin dengan tampilan Mobile Legends, Media Fire, sama kode shop bisa hubungi saja di sini langsung order now nah misalkan kalian tidak ingin ribet-ribet pengen langsung terima jadi bisa langsung dihubungi saja tapi dengan not harus bersabar oke okay? terima kasih jangan lupa untuk tonton-tonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Goodbye.